のーブックそしてメリークリスマス今日はクリスマスなので特別な料理をいただきたいと思いますじゃーんそうですチキン丸ごと ハーブソルトって書いね。ローストホールチキン。うん。開けようか。 <laughs> こ、これすげえなまあ、じゃあまあ、いただきます。 ももがいこうかな あの若草山に来ます。さすがにねこの時期になると 寒いですねまして山の上だからうん 식당 주인 trzeba, czego trzeba. Chyba mazura. No. まいなこれクリスマスといえば JR のねクリスマス CM が昔ありましたね 最近在不在？我喊他吃 軟骨麺は。 やっぱ油がすごいわ。 うん、うんこはね、古墳なんですよ。古墳。もう2000年前くらいの、じゃないかな。 クリスマスはもう昔は日本に馴染んでたんだけど最近ハロウィンなんかもねすごい勢いですよねしかしまあクリスマス終わったらもうス年スですよね Кажется, на двух 普段はね、観光客がいっぱいなんですけど、今日は少ないですね。 昔はクリスってサンタロースは来るだけのイメージだったんですけどねサンタクロースは煙突から入ってくるってうんだけどいや煙突なんかないしさ間に煙突連れてくれってクレームしたことありますよ 口の中に入っていると。で、うちではね、20日ぐらいに三尺同士にお願いしようって言って、ピアニスの窓から三尺同士さん、何々をくださいって言ったら、もらえるんですけどもね。thank you そうかやるぞ近い肉食わすのやばいよねうん鹿。カじゃないですよ。鹿です。 笑わせるんですけど観光客の人にそ奈良公園に、枠狭山で取鳥服してマスクかぶってるおっさんなんて珍しいもんねまあ気にしないけど。 来た。びっくりした。こういう俺たちの友情は 確か思い出すわなあ鹿もう鹿やめて歯医者になったらどう歯医者 どうも、どうも。どうも、こんにちは。こんにちは。もすみません。あ、雨が続いた。 Mm. まだいるんですよ作戦は。うん、ダメだ на ну, звезда. すねもうすぐ食べようか あうん中野市になっちゃったぜ。 どうも。いつもすみません。 からたくさん出てきたさこれもメイクシスムスはおいおいおいどこいうのよおかえりおかえりじゃあただいまかいやいやいやいやうんもうそんなの食べました めちゃいましたまあちょっと肉のごつんてあどうもいつもお世話になってますうんああすいませんいつももう申し訳ないですはいはいはい 痛いすすみません痛い痛い痛い捕まえたやめろよもう食べるしょうがないぞお前ちょっとずうずうしいんだけど前。 足は食べきりましただ友達でしたよなあうんケツ向けてるケツ ケツ向けんなよお前よもうないっすよさあ楽しいな若草山の食事も終わりました明朝石は食べちゃいました友達も増えましたねちょっと気まぐれなやつなんですけども それではメリークリスマス <laughs> 何よお前まああのちょっと友達と話してますねそれではメリークリスマスバイビー